وساحية بدا سحية بدح سؤال جرى وآه يا براح آه يا براح عمال وجاني ساح يا بداح ساح يا بدح يا سؤال جراح ساح يا بدح ساح يا بدح يا سؤال